C'est parti pour cette euh, neuvième et dernière course, 1450 mètres à parcourir. Captain Falcon est sollicité, le Forerunner à l'intérieur, le Forerunner avec Captain Falcon, Dunzai à l'extérieur de Rochester, Anthony Oda, Zaborego, ensuite à Star, on retrouve Fundraiser en épaisseur sûr et Memphis euh, Mafia en queue de peloton. Le Forerunner le favori était parti au tournoi à l'Arctique avec une demi-longueur d'avance sur euh, Captain Falcon. Rochester bien placé cet après-midi en troisième position euh, sur les barres. On retrouve Donzai qui évolue en troisième épaisseur. Anisa Borrego dans le dos de Captain Falcon. Ensuite Memphis euh, Mafia pour cacher à son extérieur entre de Rodolphe Wazer à l'arrière en compagnie de Gordon Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour euh, Forerunner avec Captain Falcon qui arrive bien calé à son extérieur. On attaquer attaquer contre les façon de Forerunner un Parcours difficile à Un beau parcours tout comme euh, Rochester, Rochester, Beyond, Memphis Mafia va profiter de la corde avec Gordon euh, à l'arrière. Fundraiser est battu à l'entame du dernier virage. Doug Forerunner euh, qui va essayer de quitter sur place maintenant ses adversaires. Anza Borrego euh, tente de s'amener à son extérieur the Runner avec euh, Anza Borrego, Memphis Mafia qui revient de très loin. Attention, The Runner, Memphis Mafia termine pour The Runner, Memphis Mafia, The Runner. On va bientôt les. gars hein. Ils sont partis pour cette sixième course 1850 mètres. Morning catch sollicité, Scream Ahead. Le gris se montre le plus rapide, Scream Ahead devant Morning catch. On retrouve Mars Spring Moon. Et ensuite euh, Moonrise euh, Sensation euh, en retrait. Devant lui, on retrouve Wild Horizon qui tente maintenant de se passer sur les barres One Moonrise Sensation est à l'extérieur de Patrol Officer. un peu de peloton, de retrouve Kazar vers droite pour la première fois au passage de but bientôt avec Stream Ahead et une devant mon Morning catch Redmars si bien placé en troisième position, à Menawan pour assurer barres dans le dos de Redmars ensuite Wild Horizon, après le faisceau toujours côté euh, corde, à l'arrière Noir et Sensei qui garde le contact et Kazar en queue de peloton, les chants tapent la descente. Environ 900 euh, mètres à parcourir maintenant dans cette course pour euh, Stream Ahead accroché un peu par euh, Springman, Springman, Net, Springman, Morning catch. qui perd euh, lui euh, sa position, se retrouve à l'extérieur de Awampa, devant eux. On retrouve Red Mars idéalement placé en troisième position. Wild Horizon va commencer son effort avec pas trop l'officier qui passe Morning Catch. il s'arrête pratiquement. Kaza retrouve Moonrise Sensation qui tente de contourner le peloton, la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée avec Stream Ahead qui a toujours l'avantage. Patrol Officer lancé euh, de loin retrouve Red Mars euh, également peu dans l'ouverture. Ils sont en table le dernier virage avec Stream Ahead, Patrol Officer à l'extérieur, Red Mars euh, qui est lancé lui aussi avec Red Mars Patrol Officer à l'extérieur lancé par Nourish Juglal face à Red Mars Patrol Officer Red Mars Patrol Officer reçu 7 sur 7 il va l'emporter devant red Stream Ahead à pour les jaune. il faut dans les boîtes, le départ est imminent ici. Et c'est parti pour le Meden 2020. Alors, euh, al avec, on retrouve euh, White River, battu comme d'herbe à va s'installer en troisième position. Et Bob Lexing, notre rouge, Rise euh, One en quatrième position. va suivre tranquillement les grands manœuvres. L'initiative revient à Shiba, donc de diriger le peloton. Derek un, petit coup d'œil à droite et à gauche. Et eh bien, mais tout encore pour l'instant garde l'intérieur. Bob Lexing garde également le contact avec Rai One en selle. Mais Al Shiba, pour l'instant, bien retenu, bien dans l'allure en tête de cette épreuve. Oui, euh, Alfiba comme on s'y attendait un peu avec Cédric Sévéon qui va diriger les opérations et Cédric qui tente de gérer au maximum White euh, River reste bien est euh, juste à l'extérieur de Made to Conquer. La troisième position sur les barres avec Bernard Federbe et dans la droite pour la première fois. Bob Blacksing ferme le cortège. Ouais, situation inchangée en tête de cette épreuve avec euh, Al-Shiba, euh, Derek David, très patient sur White Ruban. En tout cas, il suit les grandes manœuvres d'Eric David pour voir ce que va faire Al-Shiba. Made to Conquer, bien retenu également par Bernard Federbe. Et Pop reste toujours en contact avec le trio de tête. Le premier tour euh, bientôt euh, complété dans ce Méden avec euh, Al-Shiba qui dirige toujours les opérations. White, Winball et Phénomène euh, qui suit tranquillement à l'extérieur et Derek David euh, qui va attendre euh, son heure. Mais Tukonko, ça s'accélère un peu maintenant en descente. Mais Tukonko est troisième avec des top Jaune et Pop Lexing, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Oui, l'allure donc est un peu plus vive avec Al-Shiba. White River ne se laisse pas faire. Derek David va attendre d'un moment à l'autre pour accrocher sérieusement Al-Shiba. Regardez, mais Tukonko est décroché. Pop Lexing tombe sur lui. Alors euh, ça va être probablement un beau duel entre les deux chevaux Alshiba et White River. Oui, White River est sous la cravache déjà de Derek David. Alshiba pour l'instant est plus facile aux avant-postes. Pop plexing, lancé de loin euh, par Raiju One Made to conquer. Attention à l'entame du dernier virage, Alshiba est plus facile. Oui, Alshiba est parti. White River n'accélère pas derrière. White River, Alshiba a pris sa distance. Alshiba va dominer facilement White River. Quelle victoire toi pour Cédric Sénéo